Merhaba Nefsim takipçileri, merhaba Counter Strike herkese merhabalar. Yeni bir bölüm videosuyla karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz, sıfırdan başlıyoruz. Ee, gene rekabetçi moddayız, bu sefer DAS 2'den sıkıldık. Mirage oynayalım dedik ve Mirage'e başlıyoruz. Yani bu haftaki oyunumuz, bölümümüz Mirage. Mirage, Mirage, Mirage. Ee, nasıl telaffuz edersiniz artık. Ben Mirage, Mirage diyeyim. İyi. Onun ya şey ben sapıttım iyice arkadaşlar. Bu arada oyunun sesi biraz fazla geliyor gibi geldi. Bir ayar yapmam lazım. Ee, önemli çünkü. Oo, full ya. 67 geldi. 60 yeter ya. 60 iyidir değil mi? Hadi bakalım 60. Allah Ekber. Adama bak ya. Girmiş oraya. Baba kalan. Bak bak nereye girmiş. Orur. Adama bak ya. Hareket etme. Altmış dördü kaldı ben. I go B. After room, after room, after mid. Ne, nasıl söyleniyor no Move it, son. You know, you can write it in the chat. You don't have to talk in the mic. yapmaya çalışıyorum. Yes. <laughs> That's right. Yes, all right. Okay, okay, okay. Adam gibi oynayın. Adam olun, canım yiyin. Adam öldürmeden ikinci. Yes, temiz. Ya ben rage. Miraj, Miraj. ha Miraj olsun buranın adı. Miraj oynayamıyorum ben. Duffy o... Tamam lan bir sus bir şey konuşuyoruz burada. Bak. FK, one FK of us. Anlamadım neresi? Nice, hemen sağda. Nereye kurdular lan bombayı? AK, AK please, AK, can you give me AK? É jungle, jungle. Queen, please play. Oh my god. Please. Jimbo. I'll start being in that has been planted. Motherfuck. Oh, <laughs> nice guy. Queen, you have it? He's, F- he's FK again. Senin oynayacağın oyuna var ya ben. Kick him, please. No, dude, no. We need him. We don't want the bot. For Queen Countrymen. Ya bizim takım Green, what are you doing? Sinirim bozdu. Chop, chop. Dude, uh, free uh, can drop the purple. Laying down smoke. has been planted. What's up? What's up? Abi niye olmadı ya? Niye ya? Niye niye? Queen drop please. Thank you. flashbang. Deploying flashbang. Bomb has been planted. Arkadan gelip bıçak takmak kolay. Yoksa önden gel. Buenas noches. Laying down smoke. Decoy. Çüş ya oradan nasıl gördün beni ya? What? Ya bu, bu ne ya? Bu ne abi? Bu ne ya? Bu, bu, bu ne ya? mükemmel oynuyoruz ya. That's no. Abi çık. Aa! Yanlışla bıçağı çektim ya. Of. Yok abi. Baya bir kötü oynuyoruz bu. Bu sefer cacık. Cacık cacık cacık. Şöyle toparlanayım. Alt tap yaptığım için oyun dondu. Oynayamıyorum. Neden? Neden? Oo. Few. Yes. Şeytanın bacağını kırdık mı acaba? Ne diyorsun? Lan ben bunu niye aldım? Aa, yanlış oldu. AK-47 and give it to me! Elim titredi. <laughs> Elim titredi. Adamların hepsi bir anda karşımda görünce elim titredi. Bu ne yapıyor lan? <laughs> lol lol lol lol. Güzeldi. Ben keyif alıyorum şu an. <laughs> ne kadar yenilse et Adamlar azman çıktı Rıza Baba. Ya yemin ederim bu... Yirmi dakika mı bekleyeceğim? <laughs> Yaptım. Hak etti ama oyunun başından beri bizim yenilmemize sebep olan dangalak yaptı. Hak etti bunu. Neyse arkadaşlar bu sefer <laughs> oyundan nasıl banlanırsınız, nasıl ne derler ona atılırsınız. Onu da görmüş oldunuz. Bir arka, takım arkadaşına hasar veriyorsanız bu oyundan atılmanıza neden olabiliyor. Ki ben iki kere yaptım. Üçüncü, dördüncü, beşinci de yapmış olabilirim. Hasar vermiş olabilirim. Bu e, oyun yapımcıları tarafından şey olarak görüldüğü için buna bir ceza getirmişler. E, bu da böyle oyundan atılmanıza neden olabiliyor. Neyse. Ee, bu haftaki <laughs> videomuz kısa sürdü. Rekabetçi maçımız bitti. Ne oldu sonu bilmiyoruz. Yenildik mi yendik mi ama yenilmemiz ihtimal. Zaten oynamıyorlardı. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. ölmez kalırsa bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. iyi eğlenceler.